Йоо юу тань үзчтэй. За тэгээ өнөөдрийн бичлэгээ бүгдээрээ Minecraft-ийн аа 3 дугаар хэсгийг хийж байгаа. Тэгээд ам за тэгээ өнөөдрийн эпизод төр бүгдээрээ яг юу юу хийх вэ гэхлээр аа а нэтер руу явна гэж бодож байгаа би. Тэгээд за юу ч нэтер явахаас өмнө тэгээ бүгдээрээ хэлээд аа diamond олоод тэгээд энэ нуусан эрдэсийн газрын зургуудаа дуусгачаад тэрийг очиж үзчихэд явд юм уу гэж бодоод байна. Энэ хараад байх нь нэлээл хол өдөг газар юм шиг байна да. Thank you дахиад гаргав. За тэгээ эдрийг олно гэж бодлаа мэн үү? Тийм учраас өдрөө зүгээр л одоо кейв идэх рүү гоё. Хоо. Энэ орцсон гэсэн үг үү? Энэ авах хэрэгтэй болоод яах вэ? Зүг. Аа. Улаан манжа. Ха. Yes, өнөөдөр улаан манжа авчлаа. Өнөөдөр юу ч гэсэн нээдэр рүү явж э, Blade Rod аваад тэгээд ам тийм хөл юм болгох гэж бодож байна. Би тэгээд өөрийнхөө тэр байшинг дээр яг нэмж барих айгүй нэг тийм гойгой зүйл болохгүй байна юу барьмаар юм бэ? Та бүхэнд байшинд ингээд барихад ямар гоё ямар нэгэн гоё санаа байгаа бол хийж өгч тусгалаарай. За за бүгдээрээ чинь энэ кейвд л одоо нэг юм олох санаатай явж байгаа шүү дээ. Ямар хоол авах вэ? Thanks. い、あなた、起きて。 thousand years later. хөөс гаргаж. За бүгдээрээ ер нь кейв лүгэ баг биш кейв нэ нэтер лүгэ баг орж ирж боллоо. Оо за би л дайм таасан чинь тэгээд ерөөсөө ямар ч дайм олцсонгүй тэгээд одоо дараа нь дайм олцсоо гэж бодлоо тэгээд хэлсэн. Нани? Аюу. 是，你这、这房子三居室，你看起来还差个二米二小区，次不是他那边？啊，这以前以前以前以前不晓 3 жилийн дараа ирсэн. Дээд корпус оллоо. Йоо. Ямар ч удаан явдаа нэг энийг болох гэж ёо бурхан баазар байна. За юу ч гэсэн бүгдээрээ шиг шиг боллоо шүү дээ. Аа одоо яа тийм шүү дээ. Яа Газ нь одоо дээрээс нь хаана ч дуурал тийм явж шүү дээ. Йоо. Йоо. Оо. Йоо. Яа. Бүгдээр бүр амар азтай орж ирдэг наад зөө. За, одоо бүгдээрээ хөрөнгөдөө доош хийгээд. Би нэргүй. Аа, дээш хийсэн. Аа. Блээ цаана. 이렇게만 해고아 이거만 했잖아 야 피게 아! potion гэдэг үлээс юу ч гэсэн potion. Diamond. Яа, тэд одоо бид хэмээл хэрэггүй. Наа, diamond нэр очоо хэрэгтэй гэдэг юм биш. Имэлж бид. <gasps> Yes! 2000 years later. За тэгэхээр аа намайг үрхээр уучлаа. Тэгээд мэдээж хэрэг амар олон нөгөө нэг зомби тэгээд би одоо яагаад ч яг өөрийнхөө айтмуудыг энэ холоос буцаж survival дээрээс авах боломжгүй байсан учраас би креатив болохоос аргагүй байдаг үзчихээ тэгээд намайг үрхээр уучлаарай. Хэрвээ би одоо дахиад нэг чи чид ашиглах юм бол та бүхэн надаас ансап дарж болно. Гэтэ энэ удаадаа бол та бүхэн бити ансап хийгээрээ бас бити дастаг дараарай. За тэгээд тэгээд тийм байлаа. За одоо бүгдээрээ нэг л лейтер болчихоо. Яа за за явла явла явла явла явла явла. Йой. Үх юм байна. Йой чи. Йой, ямар мэрэг юм бэ? Йоо, яна яна яна. Йоо, за бид дээр байх юм. Йоо, бид хаач дээр байх. Дээр байх юм гэдэг. Линк бодоо энэ энэ фи дээр боо боо. За. Би яаж яаж тань болох вэ? Юу хандлаа? Тийм зүйл. Юу шиг хандлаа? Би зүсэлдэг. Энэ сахгүй ичээд шүү дээ. Тийм. Сайн тийм. Сайн чигүүл. Хоо магма. Оо. Оо. Санаад аа санаад санаадгүй шүү санаадгүй. Яна яна яна яна яна. Оо. 이미 졌죠 잡았었죠 유 있습니다. 아이 특진 이렇게 이렇게 야, 이게 예, 오 오케이, 예. 야, Ё. Ё. Явара явара явара явара явара явара. Итэр итэр итэр итэр. Ит. Яа би өглөө. Яа. За одоо дараа нь ялаа би. Эйгүүр явлаа. Аа. Энэ байна. Аа. Яа. Яа, бүгдээрээ бүр арай л хол зам тууллаа тэхүү. Яа, би бүр Yes. Slot 4. Аа. Hey. Бороо орж ийн тий. Хөө, бороо орж ийн. Бороо, бороо. Орсын бороо. За, одоо би нөгөө гэрээ олохгүй дээ. Манай гэр хаана байлаа? Two thousand years later. Яна манай гэр нэр хаана исэн бэ? Йоо. Би ядчих. Аа. Обечта? Энд Йоо, миний гэр. Миний их орон. Миний нутаг. Юу вэ цаанда? Юу вэ? Йоо. Yes. Тэх бах гэж бодож байна. За тэгээд ийм бичлэгийг үзсэн баярлалаа үзэгчдээ тэгээд таалагдсан маа лайк, comment, subscribe дараарай. Тэгээд э, одоо мэдээж ирэх хичээл хийсэн байгаа учраас э, бичлэг орох тийм цагийн хуваар жоохон ёо Агийн өвөр өөрсдөө хаах гэдэг тийм учраас та бүхэн хүлээцтэй байгаарай. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түрэштэй. Ба баяртай.